the love, the love, the love. Combination डाल देते हैं नहीं देते हमारे तो जुआ छोड़ी हम अपना यूट्यूब चैनल बनाया है फेमस होने का तू महीने महीने के बेचो भावें लखा रुपये कमा ला मैं भी चैनल बनाया जुआ जुआ खेलना नहीं करी कोई ऐसा मेरा लाल नहीं होता जो परे होता जो मलता ही नहीं मेरे इंडिया की कुड़ी खेलती है पबजी क्योंकि मेरे इंडिया पूछा तो बाद ज़्यादा ज़्यादा फैनल किन्ने दिखे फैनल जेह्ड़ा बारह दिक्खे मारे पंजी बंदे मारे ही टीवी मारेंगे पहले तो ही मारेंगे और अभी वीडियो में जैसे जितने तो में आया था फोर ही नंबर का तो नहीं दिखता वही मैंने तो फिर दिखा दी मेरी वीडियो भी दिखा दिया मेरी काफ़ी पे यहाँ में क्या है जो फेमस हो रही है और ये ऐसा मेरा जो है छः का सौ रुपये कमा